La flor en no va las flores no valen nada, lo que vale son tus brazos cuando de noche me abrazan, lo que vale son